雨だってあれだって願いは届かないあなたのいない朝は来るから今は歩けないこのままかされてた雨なら傘持って晴れたら上着脱いでみんな そうして生きてゆくのに雨に打たれたい晴れたら焼かれたい